Hola, hola gente de YouTube, aquí TechMax2 Y bueno, acá estaba jugando Roblox, Roblox Y en un juego de prisión ¿Y saben lo que me encontré? A dos personas carchando, amigo Qué turbio, en un juego de <laughs> niños Bueno, esto fue una anécdota eh, Denuncien en las cuentas Mira, ponen cosas del demonio es negro, amigo. A ver. Uh, uh, uh, casi me ven, casi me ven, casi me ven. Ok. Creo que son portugueses, no sé. ¿Qué pasa, amigo? Están agachando... Bueno, no sé. Uy, <laughs> espera. Pash... Uh, que es que... para YouTube. de <laughs> forro mío. Le, borramos la cuenta y después le decimos que eh, esto fue grabado. De negro. Ok. Eh, bueno, esto era... No, guacho, la FBI. <laughs> no. <laughs> bueno. Eh, espero que les denuncien las cuentas. compartan, también suscríbanse. like, o sea, esto era un video planeado. O sea, estaba jugando y de repente pasó esto. ¿Por qué no me agarra la escopeta? Ah, claro, la tengo en el inventario ya. Bueno, eh... Un amigo. What the fuck? Tuve un amigo que se ve igual. No, no me me Ok. Hijos de puta. Hijos de puta. Muere, bruja.